welcome friends welcome to my channel आज मैं आपको सिखाने जा रही हूँ बेसन का थेपला ये एक गुजराती डिश है तो इंग्रेडिएंट्स मैं पहले आपको बता देती हूँ आपको चाहिए बारीक कटे हुए पालक बारीक कटी हुई मेथी ये आपको चाहिए धनिया लहसुन अदरक बेसन कटी हुई हरी मिर्च तेल मसालों में आपको चाहिए होगा जीरा लाल मिर्च गर्म मसाला हल्दी और नमक आपको एक चीज़ बता देती हूँ कि आप चाहे तो सिर्फ पालक का भी बना सकते हैं या सिर्फ मेथी का भी बना सकते हैं मैं मिक्स यूज़ कर रही हूँ क्योंकि इससे और टेस्टी लगता है तो आपको बता देती हूँ कि हमें भूनना कैसे है इसे क्या करना है पालक लेनी है और मेथी लेनी है थोड़ी सी और आटा आपको बेसन का जो है मिक्स करना है इस तरह से इसमें सारे मसाले डालने मिर्ची हल्दी नमक स्वाद अनुसार और गरम मसाला ये आपको मिर्ची डाल लेनी है लहसुन अदरक धनिया अब आपको इसे भूनना है ये देखिए आपका भी भुन चुका है अब हम इसका पेड़ा बना लेंगे इस तरह से एक साइड आप लोग गैस भी ऑन कर लीजिए और तवा चढ़ा दीजिए मैं रख चुकी हूं ऑलरेडी आप घी भी डाल दीजिए तवे में ताकि वो थोड़ी देर गर्म हो जाए जब तक मैं इसे बेलूंगी इस तरह से अब इसे बेल लेते हैं अगर आपको बेलना नहीं है तो आप हाथों से भी यूज कर सकते हैं इसे लाइक अगर आप इस तरह से गोल गोल इसे करोगे तो ये बड़ा होता जाएगा अब बिल रहा है ऑलमोस्ट मिल चुका है ये देखिए ध्यान रहे आपका ये चिपकना नहीं चाहिए अब हम इसे तवे पर डाल देते हैं इस तरह से गोल्डन ब्राउन होने तक आपको इसको दोनों तरफ से पकाना है वेट करते हैं इसमें दो या तीन मिनट लगे अभी सीख चुका है दोनों तरफ से देखिए ठीक है आपका यह थेपला बिल्कुल तैयार है अब हम इसे निकाल लेते हैं देखिए बहुत इजी है आप इसे चटनी के साथ दाल के साथ या छोलों के साथ खा सकते हैं बहुत स्वादिष्ट लगते हैं या चाय के साथ भी खा सकते हैं ब्रेकफास्ट में कैसी लगी आपको हमारी रेसिपी हमें ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में सजेशन जरूर दें लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें थैंक यू सो मच